Si silence aimé, à se promettre l'éternité. Si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et des histoires, si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Si l'on s'aimait, encore une fois, si l'on s'aimait. comme autrefois. avant Pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare Que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire Si l'on s'aimait encore une fois silence aimé, à se promettre l'éternité. Si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et des histoires, si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Si comme autrefois. Si l'on pouvait le faire avant nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Si l'on s'aimait encore une fois, si l'on s'aimait comme autrefois. autrefois.